大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第一百三十四讲，神要对你说什么？ 真诚的朋友，你有吗？当面的责备，强如背地的爱情；朋友家的伤痕，处于忠诚；仇敌年年亲嘴，却是多余。 高油与香料使人心喜悦，朋友诚实的劝教也是如此甘美。你的朋友和父亲的朋友，你都不可离弃。你遭难的日子，不要上弟兄的家去，相近的邻舍强如远方的弟兄。 清晨起来，大声给朋友祝福的，就算是咒诅他。铁磨铁磨出嫩来，朋友相感也是如此。十七节，铁磨铁磨出嫩来，朋友相感也是如此。那在这个经文当中一看。 一直在重复、重复的出现的，就是朋友、朋友、朋友。当然，我想我们基本上都应该是有朋友，不过是多少深浅啊。那当然，一般的就是打个招呼、点个头啊，也算是朋友。跟你一起同事做工也是朋友。 然跟你出门去逛逛也是朋友啊，当然有共同的兴趣啦、爱好，然后共同的去喜欢的，当然也是朋友。好朋友还可以分享一些个人的事哦。当然，我们更希望是有知己朋友可以谈心解忧。那在这些的朋友当中呢？ 啊，当然我也要提啦，也有损友啊，就是酒肉朋友啊。所以在这么多的这个朋友当中，你有没有想过的是，就是你的这些朋友，你跟他在一起的时候，你是做些什么？你跟这些朋友有怎么相同的地方，有怎么样的一个关系？你跟这些朋友在一起的时候，你会发觉到你是会得到帮助呢？啊？ 是你的人生更积极啊，更成长，还是你跟这样的朋友在一起是一个负面的、消极的，然后没有得到益处的？或者你这些朋友，你根本也没有去想到到底是哦怎么样的一个朋友啊？所以或许今天也是给我们一些的去思想，什么才是你真正的朋友呢？ 你的朋友能够在你的人生里面呢，是一起的去成长，对你的人生有正面的一个意义的朋友吗？那我们从刚才的这个经文里面都列出了，就是好多好多讲到朋友的，其实他也是在当中讲到这个朋友的时候。 他也就说出这些朋友的一些的性格，他的修养，还有他的表现哦。所以这个朋友呢，是不是能够成为是你一个忠诚的朋友？他是否是对你诚实的朋友？这个朋友是不是能够达到一个相感的朋友？相信每一个人都希望你拥有的。 就是啊，真诚的好朋友，知己的好朋友啊，所以我们希望我们有这样的朋友。当然，我们也希望我们也能够做别人这样的一个朋友。当然，我们来读这个经文的时候，我们就要去从圣经里面看，哎，真正的朋友是什么呢？他的性格，他的修养，他的。 表现，而这个在圣经里面的是有怎么样的一个特别之处呢？那我可以说它有特别之处，因为里面所提的有些时候呢，不一定是我们啊一般人喜欢或者接纳的，甚至有些时候你还讨厌啊这些这样的朋友啊。那我们说。 这个经文里面所提到的这个朋友，他有怎么样的一个特别之处？他就提到的是说什么？他说这个朋友是当面责备你的，哇，当然你是受不了了。当面责备你，有些时候呢，就是可能周围有人，或者有些时候是周围没有人，但是他就是直接的讲，他也没有拐弯抹角的讲。 他也没有逗了这个圈子讲，或也没有猜谜的给你去讲哦，那就是直接的责备你、讲你哦。然后呢，第六节也有提到的，就是他省职是因为有这样的一个表现，他可能会带来给你一些伤痕。为什么？因为他不是要讲你中听的话，不是呃呃呃呃你喜欢的话，所以讲的哇，你很不舒服。 可能你就会回去想，哦，啊，你有些时候你会觉得是受伤了，啊，所以会带来一个伤痕啊。然后第九节也讲到这个朋友呢，他会什么劝导你，就是他劝诫你，哎，这个东西啊不该做啊，他会指导你，哎，你的人生应该是这样。当然就是十七节，铁磨铁磨出嫩来，朋友相感也是如此。其实这个是。 最终，最终真正的朋友，对你的人生起到那最有意义的，就是铁磨铁，磨出刃来。朋友相感也是如此，啊，我们总挂这么多的这些啊，朋友的性格修养，他的表现，总挂来说，其实就是他直言直语，讲人生的道理，他就是要帮助你啊。 让你的人生里面呢，啊，有什么不对的、不好的，他点出你的错误，他告诉你什么是对、什么是不对的事情，他会在当中呢，啊，审直是什么，就是指点你，还责备你啊，这样你就会非常的不舒服。但是这样的朋友呢，他是什么？他是真实的。 他是真实的去爱你，去关心你，他真的是要帮助你，他真的是要让你的人生，哦，是能够有意义，能够是成熟的，而不是只是做个朋友，晃来晃去就跟你出门啦，然后跟你吃东西啦，然后讲有没有的话啦，然后甚至变成损友啦、酒肉朋友啦这些等等。 不是，这对你的生命，对的人生，哦，只不过是在打发时间，消消遣遣而已。但是有什么意义和帮助？没有哦。最终我们要找的朋友就是十七些，铁磨铁磨出嫩来啊。所以朋友要有相感。所以是什么意思呢？铁磨铁，那这铁这个铁，铁就很容易有生锈啊。 啊，有些时候铁也可能会有钝，有什么力的地方。但是铁磨铁，两个朋友在一起就是磨磨磨磨磨磨磨出什么嫩来，就磨出一把刀来。所以这个铁的锈被磨出来的，这个铁本来是很钝的，不可以砍东西，不可以切东西，但是磨出来变成很利的一把刀，或者是很利的一把剑。那这就是朋友，他就是要在你的人生里面。 哦，使你那些不好看的地方磨出来，那些不成熟的磨出来，那些不对的磨出来，使到你的这个人生呢，就是什么，就变成一把锋利的刀或者锋利的剑啊，没有生锈的，所以就变成你的人生呢是有意义的。那按基督徒来说，当然，那就是说他磨磨磨磨出什么，磨出你丰盛的这个成熟的生命。 而我们不是要那些在背后里的爱情哦，好像很爱你，是背后的啊，没有意义的哦，就好像那些仇敌架啊，整天玩跟你亲嘴哇，好像很好的啊，其实这些对你的生命是没有意义。而那些呢，你觉得是不舒服的，因为当面责备你了。 啊，又劝导你的，又指责你的，然后又点触你的不适的，有些时候甚至使你呃有伤痕，使你感觉不舒服，因为他磨你。但是这样的朋友是你真正的朋友，他就会帮助你的人生是丰盛有意义的。这是神对你说的话，我们一起祷告。 天赋上帝，我们恳求你帮助着我们。我们不能没有朋友，所以在生活当中，我们到处都有许多的朋友。但是很多时候，我们有的这些朋友只是点头做事或者逛逛闲聊的朋友，而对我们的人生有真正的帮助和意义的。 其实我们真是可遇不可求，让我们祈求主你帮助着我们，让我们的生命里面我们有这样的真正的朋友。所以，让我们在教会里面，在属灵的圈子里面，我们真的是有主你在当中来赐给我们这样的朋友，直到这样的朋友他可以来当面责备我们，指点我们什么是对，什么是不对。 来帮助着我们，使到我们的生命是丰盛而成长的。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，做我的朋友， <laughs> 转发使别人也得到益处啊！爱心支持。当然，你还没有订阅，那请订阅吧。 写几个字，彼此鼓励。再见，上帝祝福你。